Muy buenos días a todos. Hoy les quiero hablar sobre el orégano. El orégano es un condimento, es otra planta rica de uso terapéutico. Voy a explicar todos los modos que conozco para poder utilizar sus propiedades terapéuticas y gozar de sus beneficios. Antes debemos saber que las flores secas son ricas de semillas, por lo tanto vamos a hacer unos sobres con papel de aluminio, etiquetarlas para poder tener las semillas y plantarlas la próxima primavera. Nuestras plantas deben estar en una zona lejos de carreteras, autopistas y calles principales donde transiten muchos vehículos por la contaminación. Ideal sería en eh, lugares campestres, alejados de las grandes ciudades. Tampoco podemos usar químicos para insecticidas o venenos. Debemos eliminar los venenos para las hormigas, venenos para ratones, no podemos usar ningún tipo de venenos ni tampoco abonos químicos. Recomendación número 1. Usar biocompost, caca de vaca, cáscara de huevo. Recomendación número 2. Usar insecticida natural como el ajo, ají, ortiga, lavanda y romero. ¿Dónde crece? Crece en lugares con piedras, Bien asoleados, entre las colinas, ideal debajo de un muro protegidos del viento. ¿Qué cosa se usa? ¿Qué cosa se usa? Se usa la mitad de la planta, es un arbusto, la mitad de la planta florecida. Por lo tanto, se usan las hojas, el tallo, las flores y las semillas. Período de recolección. En verano. Conservación. Se conserva seco, a la sombra y se conserva en recipientes de vidrio ideal y con buen cierre hermético para poder tener al reparo de la humedad y del polvo. Propiedades terapéuticas. Estomacal inhibe o libera los gases intestinales, disminuyendo los fermentos de la flora intestinal. Desinfecta las vías respiratorias combate el catarro bronquial, sedativo del sistema nervioso, antiespasmódico, combate la hinchazón de estómago y del vientre, y como uso externo contra dolores musculares y reumáticos agudos o crónicos. Y por último, modos de uso. ¿Cómo se usa? Primer modo, infusión. En una taza se deposita agua hirviendo o caliente, una cucharadita mm. del tamaño de la cuchara de postre o dessert de orégano seco. Se deja reposar por 10 minutos y eso se bebe antes o después de cada comida. Segundo modo, polvo se machaca, se tritura en un mortero se utiliza media cucharadita de orégano seco y se mezcla esa media cucharadita con miel. Si usted no tiene miel, también puede ser con mermelada. Ese polvo entonces seco, media cucharadita, mezclado con miel o mermelada dos o tres veces al día. Tercer modo, tintura. La tintura, al igual que con el ají, dijimos que es una maceración. Se deja siempre reposar por una cantidad de días. 20 gramos de orégano seco, 60 ml de alcohol se deja reposo por 10 días. Eso se deposita en un contenedor esterilizado con gotero, se toman 40 o 50 gotas dos veces al día. Otro modo, vino. Se mezclan 50 gramos de orégano seco en un litro de vino blanco seco, dejando reposar por 12 días. Se beben dos vasitos al día. Para uso externo, 5 gramos de polvo de orégano, 5 gramos de romero o rosmarino unidos a 90 ml de alcohol, si en su defecto no tiene alcohol, una buena grapa o aguardiente, se hacen fricciones en las partes adoloridas. El último modo, baños, se usa dos o tres trozos de la planta, una cosa más o menos, más o menos así, tres grupitos, cierto, de orégano se mezclan en dos litros de agua, se dejan hervir por dos minutos, se apaga, se deja reposar por media hora y eso se agrega a la tina del baño. ¿Para qué sirve? Para la fatiga, para los dolores musculares y reumáticos, crónicos o agudos. Nos vemos en un próximo video. Eso es todo.